За энэ орой та бүхэндээ бид хоёр дөлгөөмнөгийн маань хэлсэнчлэн хом туура хийж үзүүлэх юм аа. Энээр балконыхон гэлэх төрөө, балконыхон гэлэх төрөө, балконыхон гэлэх төрөө. Тэгээ бид хоёр явж явж үзүүлээдсэн тэр газартаа бид хоёр байр авахаар шийдээд Тэгээд өнөөдөр жишээлбэл дээр бас нэг төлбөрөө төлж чадсан амжицсан учраас амар сэтгэл хангалуун байна. За ингээд бэлмэл өвчөө хоёрын гэрийн хон дор эхэлж байна. Хон манай гэрт ингэж ингээд алт хийдэг. Үүднээс орж ирэх юм эсвэл? За тэгээ. Энэ нөгөө ханы шкаф өөрөө миний харч юу болоод байгаа юм бэ? Үүдэнд бол ханы шкаф бол дагалдаж ирсэн. А бусдын нь бол битээр өөрсдөө хийсэн байгаа. За тэгээ энийг бол икагаас авсан. Тэгээд энэ бол дэлгөөнөөгийн ID А тэгээ надад хамгийн их таалагдж байгаа нь гэвэл тэр үүдэндээ нэг юм жижиг жижиг савнууд авсан байгаа. Тэгээ энэ дээр болохоор тус тусынхаа нэрсүүдийг бичээд тус тусын хайрцагнууд гэсэн. Тэгээ өөрийнхөө хэрэгтэй юм хом. Тэгээ юм тийм тийм коронавирус үүсчихсэн. Оо харин тэр онгорхоо учраас охин тийш орцсон. Юу вэ чи? Им харахгүй шин бүр хог шүрж байгаа хардгээд болохоос ш. <laughs> Загнуулаа. Дөлгөө нөгөөгөр явж илээ. За тэгээд энэ болохоор ингээд э, дэлгүүнөөгийн ID энэ ингээд надад амар их таалагдсан. Дээр нь ингээд ийм сакстай энэ нэг юмнууд байдаг. За тэргээр гутлнууд байнгутаа дагнагийн гутлолоо эндний ингээд тустай байдаг байгаа. Энэ бол ингээд дагнагийн гайхалтай том том гутлнууд. Энэ дагнагийн гэртээ өмсдөг сандал нь ийм болсон байдаг юм аа гэж. За та оо ирцэн үү. За үргэлжлүүлээ ярих бат. <laughs> За. За за за. Танилцуулсан тийм. Би энд ирээд энэ ч тавьдаг юм аа. Би авдаг юм аа. Аваад өөрөө та газар төвчтэй. Яг тэр төвшөөг юм бүсний багтахгүй байна гэж хэлдэг юм аа. А би төвшөөг ийшээ суу гэж хэлдэг юм аа. Тэгэл би ингээд тавьдаг. За. Энэ дэр яа гэх юм нөгөө цуугаад ингээд наачвал одоо дутал нэг гэдэг байхгүй. Аа ингээд гутлаас салхаад тий. Тийм. Тэгээд одоо би ингээд дэр тавингууд төвшөө дэр авчихна. Тэгээд би энийг тавьдаг ба. Тэгдэм аа тэгдэм. Манайх нөгөө юнивэсныхаа интернетийн юм а тэр дээр би иккагаас юм жижиг юу авангуудаа жижиг тавиур аваад тэгээд энэ дээр ингээд тавьсан байгаа. Тийм хүүхэд өрөхгүй. Тийм бай. Тэгээ хүмүүснийх анзаарахгүй тий. Тийм. Дээрээс нь гаднаас орж ирсэн хүн бай баяр орж чадахгүй. За энийг бол миний юу одоо ID байгаа. Тэгээ энэ юу юм санана? За. Дэлгүүн бол энд өнөртөө оснуудаа хийдгийг гарахтаа шууд цацаа. Цацаа гарахад амар байдаг болохоор би яг хэрэгэлдэг өнөртөө оснуудаа энэ дотор хийцээ. За тэгээ энд ингээ бит хоёрын одоо зургнууд байна. За ингээ энэ баг бит хоёрын анх танилцж исэн үеийн төвшөөдөлгөөн байна. Танилцаад нэг удаагүй байсан төвшөөдөлгөөн. Энд дөнгөж энэ бит хоёрын хамгийн анхны уулзаа шоуцсан зураг байна. <laughs> Тэг За энэ шивэдэд өнгөж очичоод байх үеийн зураг байна. Энэ дагны э, дэлгөөногийн бүр хар багын новсон багын зураг байна. За энэ баг анхны контент хийж байгаа байдал байна. Энэ шивэдэг анхны шинэ жил хөтлөсөн. А тий хөтлөө дуусан хүмүүс нь. А энэ анхны наадам. Наадам хөтлөсөн. Энэ зүгээр үдсэн, хоторж ирж үдсэн үүд нь гарч ороход ингээ юм тэмдэглэх, юм тавих шаардлага төлөвлөмжөөр тавих ингээ юмнууд байдаг. Түүний энэ дээр тэр уулын үүс ингээ артн байгаад юм аа зоох тогтоох энэ төр дамраа гэж утсан бол чи үгүйсээ олж чадаагүй. Тэгээ хүмүүс хаан зардгийг харах юм бол хэлээрээ. А энэ миний дуртай цэцэг. Түшээ нь одоо манай гэрт юм цэцэг байхгүй манай ургамал байгаа. Ургамал байгаа гэж хэлсэн би нөө ургамал цэцгийн хашилтай учраас тоосон цараас нь. Тэгээд баг хусалдаг гэсэн үгтэй орчны агаарыг төвшүүлдэг. сая дэлгүүнөөгийн хайртай авдрын. Энэ авдрыг би өөй болж иж хойж түжиж аваа аваа гэсэн. Би айл гэрч авдар байхдаа авдар дотор шин зөвлээ. Тэгээд бас нөгөө юу өөртөөхөө хайрлан нандгиж хүндгэндэг. Аа? Нандгиж хүндгэндэг гинөө. Минимал зөвхөртэй Монгол юм минимал авдар. Авдар байгаа. Аа нэг нууц үзүүлэхэд харуулх уу? Юг. Ди авдрынхаа нууц. Яах юм? Харуул яа хараа. За. Зэрэг Энэ бол ингээ уншдаг байхгүй юу? Аа. Ийм. Тийм. Дагна тасалцсан. Тийм. Тийм учраас би ингээ сая бичлэг хийх юм даа. Худлагдав. Үлгэж үлгэсэн юм. За, энэ зүйл болохоор юу? Аа, орчныхоо бас нэг мөөгөн зэр зэг өндөр ингээ юм мөг э, сайн цэвэрлдэг. Энэ дайны өмнө амар зүгээр би нэг байны өмнө байлгаж байгаа. Тэгээд буцаад хийх байгаа. За, энэ манай том өрөө. За, энэ ингээ том өрөө байдгиймээ гэж. том өрөөнөөс хамгийн хүмүүс асуудаг юм. Проектор асуугаад идэх тий. Тий. За энэ болохоор проектор А энэ проектор болохоор нөгөө лазер проектор байгаа. Та бүхэн лазер проекторыг хайх юм бол энэ проектор гараад ирнэ. Тийм маш олон брендийн сонголтууд гарч ирнэ. Тэгээд битээр эндээ энэ том өрөөний яг энэ хэсгээ олж ерөөхдөө кино үзэхэд зориулсан байдгийн. Тэгээд дэлгэцээ бол буулгаж ирж үзүүлж байна. Гэхдээ бид нөө цагаан обоотой учраас заавал дэлгэц буулгадах шаардлага байхгүй. Гэхдээ байжлыг гэр ингээд. Сүүлийн хаа өлчөөд ийсэн. Тийм. Найд маань ийм материал барьж болоод найз маань материал аваад ээж маань ийм юм гэж гоё юм бий ойж өгсөн. Тэгээд нөгөө шүний цаавар очиход Чүлийн. Чүлийн цаавар очих хөшөө байгаа нэг мэдгэдэггүй. Гэхдээ нөгөө нэг цанхнаас ирж байгаа гэрлийг хаачингууд проектор илүү татгардаг. Энэ хараа аз жагаал амар тайван нэг тайлбар өгдөг. Энэ тоо манай нөгөө нэг саундбар энэ тав нэгээр дуутагтай байна. Тийм. Энэ болохоор ингээд ингээд салгаад энэ хоёрыг хойноо тавьчих болно. Оо, кино театрт байгаа юм шиг. Ингээд голхон амжих байд уу. Энэ хоёр сандал дээрээ суугаад. Ингээд ингээл тэгэл ингээд дуун ингээд тасархаа дуурна. Аа. Энэ хараа баасан. Яа нэг юм дугарч байна. Тэ. Одоо энэ хоёр диффузерээр нэг артталт нь ингээл одоо ингээл тойрог болоод дугарна гэсэн. Энэ хоёр байдаг болохоор түүхэн их эртнийхээ. Энийг нөө өмнө нас хэлчихсэн хэрэв хүмүүс үзээ мэдсэн болол Батан талын мэдэн нэг буудангийн салдаг тийм газар өгөөд солиулаад эдрийг өмнө нь бодуулаад тэгээд энэ хоёр юм саталталцсан. За энэ бол манай баг тохоо. Тохоо. Багшүүдийн нэг юуныхаа гал мөрлийн дизайнерт ярилцж байгаа гаргасан юм загвар. Аа манай том галхаа хоёр маань одоо нэг бодож исэн тэр нэг загвараараа хийх гэсэн яг тийм яг тэр загвараар боломжгүй байсан. Гол ингээд гоё нэг тусдаа тэгтэй тэгээд тусдаа энэ хоолны хэрэгтэй зэрэг бодож исэн. Данч хэмжээ маань цаараагүй Тэнгүүт нь ерөөсөө хоёлын нэг нийлүүлээд текст болчин, ширээч болчин хөдөлгөөнгөө юм тийм юм болох чигээд тэгээ энэ ширээний санаа гарч ирсэн. Энийний материал нь одоо амар таалагддаг. Яг л энэний материал нөгөө нөгөө нэг одоо нөгөө юуны ажлын одоо юуны хавтан гэж явдаг юм лээ те. А манай саналуудаас надад амар таалагддаг. Тийм яг хөдөлгөөн тэгнэ тэр гიშгэж юм шиг зөө. Би энэ саналыг ингээд дандаа энэ төмөөс ижил бүрөө хасан байна өөрөөсөө ерөөсөө би цоглуулчихсан. Тэгээд энэ сандлаараа амар таалагдсан. Энийг нэг шиг нэг газраас авсан. Тэгээд сандлыг би бас хайрын газраас ингээд тал талаас цоглуулад 6 сандл авсан. Тэгээд нөгөө ижилхэн нэг төрлийн сандлаад байна гэдгийг хэлсэн. Уйдгартай санагдаад. Энэ санд хамгийн тухтай байсан төвшөө дээр нэг болооцдаг. <laughs> Би сон би сон. Энэ хана Монголд байгаа хувь гүнээс хүүхдтэй хавцсан байсан дээр хэрэглэхгүй байгаа гэдэг саналыг нь санаандгүй ажи фэйсбүүкээс ургаад худалдаж авчихсан байхгүй. Тийм болохоор яг хаан зарт нэг юм мэдхгүй. Энэ чанд бол амар тань санал чанартай. Тийм хараа загна жоохон томруулаад энэ нь хавдаад доотлын хөрнүүд нь хавдаад энэ нь хавдаг зүгээр ингэ санал болчихно. Тэр тийж очиод өрөөргөө ороод байж. Стос авчихчих. Өн доторх нь амар замраагүй байна тий. Яг харуул яа. Тэгээд амар тийм эмх цэгц мэгцэнд оруулж амжаагүй яа би энэ юу ядлах юм байна. Манай дагнагийн хуваар. Дагнагийн өдрийн хуваар. Өдрийн хоолмолын хуваар нэрдэг. Энэ болохоор би амтлагчнуудаа ингэ тавьсан. За бас ярилцлах дутуу байгаа. Тийм тийм. Хүмүүс яагаад би ингэж нарийн тайлбарлаад ингэж хүмүүс танаа хайж төгчүүлсэн бэ? ойролцоо метр квадраттай бол төвчлөснө харахсан тэргээл их асуусан учраас битээр ингэж нарийн яриад байгаа шүү. Одоо энэ зүйл мэдээж битээр бас цуглуулсан. Энэ дээдлийн офснуудыг ингээ 100 айлаас аваад энэ доотлын лампуудыг бас 100 айлаас өгүүлсэн. Энд ургамыг би зүгээр ингээл өөр гойс нэг даа ингээ хийсэн. Битээр юмудаа Мишелээс ихэнхийг цуглуулсан. Тийм. Цахилгаан хаа зарим юмнуудыг 100 айлаас гэ ям юм ингээ цуглуулсан. Аа. Вау. Э энэ болохоор ус ус шүүгчийн дотор нь байшуулсан нь тэр зүгээр зүгээр санагцсан ээл байснаас бас ингээд гэхдээ одоо батсан чи энэ маань бас жаахан одоо буруу сонголт хийсэн тийм учир юу вэ гэхээр ингээд таглчингууд нөгөө нэг ус халдаг учраас жоохон халуун дотор нь бий болоод байгаа тийм тэр жоохон эмээгээд гэхдээ зүгээр манай хол ажлыг ингээд шийдсэн Тэгээ бид тэр энэжэнэ эдрээгаа ингээд кофе моргоога чанчдаг. Ус нэвтэрдэг. Ус нэвтэрдэг. Бас дээр нь юм хийж болох юм зориултыг тавьсан учраас За Boccano бит хоёр бол ер нь бол аль болох өрөө маркер ашиглаж байгаа. За тэгээ дагнагийн талаар тэгээ бит хоёр Boccano ингээд ийм урт Boccano учраас хоёр хуваагаа нэгт нь бол дагнаа зориулаад за одоо энд болохоор ингээд дагнагийн хэсэг байгаа. Энэ нөгөө нэг тоглоомын бит хоёр энд нь ингээд тавиад өгсөн. За тэгээд ингээд тэгээд ингээд гэрэл суулгаж өгөөд за энд ингээд бид нар бас энэ дагнагийн холбогдлолтой номнууд нь байна. А тэгээ энд бид нэг ор тавиад тэгээ хаяад бас ингээд энэ орон дээрээ сууж ном уншиж ундаг гэдэг. Тийм. За энэ хэсэг бол томчууд одоо бид нэр гүгүш төвшөө бэлгөн одоо нар ичээ ном уншиж олно. Бид ерөнхийдөө жоох ном унших хэрэгтэй юм байна гэд энэ талаа ойр зүрийн хэдэн ном өмнөд юм тавьсан. Уншдаг номнууд өөрөөсөө бид хоёрын 20-ын бүгшнээс авч шүү дээ. Тийм. Хөрмийнхаа бүжний цараг энэ ч зүгээр хадгалаа тавьчихсан. Би бас энийг өөрөө би энийг хийсэн. Энэ имийг тийм ургамлан юм юугаар гэрэлтэйгээр нэгсэн. Орой болохоор гоё романтик орчин бүрлдэж байгаа юм даа. А тэгэд ерөөхдөө бол битээр балконоо ингээ битүү чүүл хатцсан байгаа ингээд. Чүүл хатсны айгуу том давуу тал нь юу вэ гэхээр шороо баг орж ирдэг юм байлээ. Шороомороо бороомороо ороод ингээ халтаачж байгаа шүү дээ. Тэгмээ тэрөөнийг ингээ дарчтай юм байлээ. Аа. Энэ дагнаг гэдэг энэ чинь дагнагийн дуу явна. Аа, энэ дотор дагнагийн номнууд байгаа шүү дээ. Тийм. Нэ. Ингээд өрөөнөө өрөө рүүгээ аваа явсан юм чи ингээд номнууд байгаа. За, мөнхөө. Яа, амар ягаан өнгөтэй нөө. Энэ ягаан өнгө мөнхөө шин сонголт. За мөнхөш өргөтөөр ингэж тогтчулсан байгаа. За энэ нөгөө мөнхөшийн тойл байгаа. Одоо энд яг битэр нөгөө мөнхөш зөрүүд нэг зураг давна гэж яриад байгаа. Энэ тойлон дээр болохоор за нэгдүгээр тойл болго ашиглаж болно. А хоёрдугаарт энэ дээр өөрөө цаадч нөгөө плануудаа бичиж байна гэж. Хм хм мөнгөө шинэ байхгүй орныг хэлсэн дээрх тий. Тэгээ тэгээ. Мөнгөө шинэ аав дээрээ байгаа. Тэгээ тийм учраас өнөөдөр мөнгөө хэрэгтэй эзгүй бай. Тэгээ байхгүйд нөрөөгийн танилцуулчих тий. Тэгээ. Мөнгөө шинэхээр өөрөө гэрлээ өөр сайхан битэрийн гэрлийг захиалаад ирсэн учраас гэрлээ өөрөө ингээд зохиож тавина гэсэн. Тэгээ би нөгөө бичлэг хийчихсэн болохоор гэрлийн төр ингээд өмчлөө тавьчихсан. Тий. Камерын дэс ингээд дангаа энэ онлоо тавьчихсан. Аа. Тэгэхгүй бол нөгөө найзууд найзууд нь ирээд ингээд зэрэгцээд ингээд сууж муцсан жоохон тухгүй харагдаад байсан тий. Э, ингэж ингээд суудсан. Тэгэхээр энэ за ингээд бас өөдөөс харж минаас уугаа яхан тухтаах гэв. Буйдан гай шөөлөлтсөн. Аа. Цаа чинь бас би ингээд нэг юу нэр ингээд дэрмэрт байгаад тийм бай. Энэ болонг бас ингэж ашиглаж болох юм байна. Найзуудаараа тухтаах ах гэж таа. Мм. Мөнхөшөө чинь нарах тийг олоо фэн. Мөнхөшөөгийн хийсэн дүү дүү машин 1961 бичсэн тийм. Гэтэ бас энэ арилгыг юм яаж хийх юм бэ гэхээр энийхээ доотлын харалтаа яг ирээд доотлын арилдаг байгаа. Аа. Энд орон арилдаг хийх юм бол аа айгүй амар. За тийм энэ юунуудыг бол угаасаа өмнөх флог дээр яаж онгоод яаж шилжих юм харагдсан шүү дээ харагдсан тийм. За яс агаагийн өрөөнд юу их гэж байна? За агаагийн өрөөнд юу их гэж байна дагна? Өө энэ ара. Бааваа өгшгүй юмжуулахгүй юм байна гэсэн. Тэгэл ийм хэлээ. За миний үс юу хатжээ. <laughs> Бүр хэлбэрч гарчлаа гэдэг шиг. Манайх уул нь хоёр жолон байнтай байсан юм. Энэ болохоор ингээд байн жолон, нөгөө талд нь болохоор зочны жолон угаалт төртэй гарна. Тэнгүүт нь битээ тэр өрөөгөө тэр чигт нь э, жолон угаалт төрөнийг аваад тэгээд агуулх нь болгоцсон. Балконыг юм хадгалахгүй гэж үзсэн учраас битээ балконыг ашиглана тэгэхээр одоо өөр яах вэ гэх тэгэл зочны э, нойлогоо уучлаарай гэж тэмлэгц тээ. Гэтэ энэ хоёрын юм гэж угаалт төр хасраад болсон. Нарийнхаа явдаг. Тэгвэл нөө тус тустай угаалт төрүүд ихлээр дундуураа таслага гарчлаа нөө угаац хэрлэхээр ингээд дундуур нь тавцсан 50 мөр болоод хэцүү. Энд чинь үргэлжээр болохоор угаахад амар амар. Би бас амар шведэд бас ингээд айгүйх тэр цэвэрхэн үйлгээ хийж авчихсан учраас <laughs> мэдээд байгаа. Айл очижсэн. Тэгээд Аа тэг яг ийм үргэлж юм юутай айлс хөрөхөд амар хялбар байсан учраас <laughs> яг үгүй ээ үргэлж угаал дээр олно гэж ясраа хайсраад олсон. Гэтэ энэ арт л өөр хат яваал та. А энийг бас хөдөлдөг байв зүгээр гээд бас нөгөө нэг амьдралын хатуршлагаас би маш олон удаа нүрээ ухчихад энийг мөрөгжсэн. Одоо нэг хөдөлтгөө ингээд юунуудыг би айгүйх мөрөгдөг байхгүй. Тэгээд гараа дандаа ингээд зөхөд гараа дандаа зүсэгдээд байдаг энийг энд нь яг сайн нэг зөхөд дуусчих юм л шүү. Тэгээ би бүр энэ хөдөлтгийг л заавал хийшүү төвшөө гэж хэлсээр хөдөлдөг. Тэгэхээр одоо нүүрөө гоохт ингэ холдож байгаа ч амар амар. А энэ цаана болохоор бас нөгөө тоолор мал нөгөө ханаас энэ усны юунууд барьсан ба. Тэгээ тэрнийг далдлахаа гэж юм шкаф хийгдсэн. Энэ дэгнегийн тавиур. Дэгнегийн байна ялчур бүхснийг ялчур өдрөө. Бас байна юурын цэцэг байхгүй гэдэг. Уулнад энэ ч тэр нөгөө нөмөргөн чи энэ ч байгаа. Энд чинь нөгөө чихт өөрөө учраас мөнгө өндрөөс сэргийлэх хэрэгтэй. А гэтээр энэ бидээ авсан. Энэ бидээг битээ чинь төлбөрөө 3 сард 3 угааж төлөөл авсан шүү дээ. <laughs> Энэ бас айгүй зүгээр юм л тий. Энэ байхгүй хаад уус цацраад гадагшаа гарахгаар тэгээ нөгөө юм юу чүүл мөл хийх болчихсон байхгүй юу? Ийм шилэн юм хаалтууд хэлгсэн. Манай монголчууд гоё идэм билээ. Гоё идэм билээ. А бидээс угаалгын машин хатаагч хоёроо дундуур нь холбогчийг монгол зарт юм билээ. Ингээд ийм холбогч мологч манай монголч мондагс бүх юм нь л байдаг болсон санаа зовлтгүй. Тийм манай гадаадд байгаа монголчууд бол ерөөс санаа зовлтгүй мөлий. Монголд ирэх юм бол юмнууд айгүй сонголттой бас байдаг болсон учраас угаасаа маш хатагч өөрөө ингэ тавьсан. Хамгийн чухал юм миний хэлэх гээд байгаа юм бол энэ дээр байгаа. Энэ юу вэ гэхлээр бүх нөгөө цэвэрлэгээний байцаа. Цэвэрлэгээний байцыг би өмнө нь яах чи ингээл дээр үйд байх та ингээл бодох бодохтой ингээл доор мор гар дээр хийчдэг гэсэн. Тэгээд нөгөө баг насны хүүхдтэй олонгууд шууд цэвэрлэгээний байцыг зүгээр л нэг залгих юм бол ямар асуудал үүсгэлээ те. Тэгэл хамгийн чухал зүйл нь хамгийн дээр л байршуулах таа мэн гэ. Би би одоо ингээд боо, могтэй зэлгийн одоо ингээд бүх юмудаа дандаа дээшээ идэг. Түүнээс л одоо амар амар хүчтэй байцуудыг доогоор ерөөсөй тавьж өрөөс болохгүй. Ер нь бол ингээд залуу өргөлөв байр норм гэдэг бол амар хэжил болдог гэдэг юм ах биеэрээ ойлгосон. Аа яхаа нөгөө яг ингээд нөгөө тавилан мавлаг усрахтай бүх юм бэлэн болох процессыг бол төвшөмөн хариуцаад бүгдийг намайг ядрахгүй хийсэн. А гэхдээ энэ арын цоглуулах авах ингээ яаж төвчлөх яхаа үгүй тэр бүх болгон дээр ингээд хамтдаа л ажиллагаа оролцсон. Тэнд дайнаг энэ ч орлон. Өнөөдөр би ичээд энэ доор энэ зайнда энэ энэ сагснууд тавьсан. Энд ч нэг юмудаа хуваарлаад хийцэн бидгийн. Одоо миний ярих юм дэлхийн ураг. Үгүй яхаа миний ажил нь гоё дизайнаа ярьж шээ. За одоо энэ өрөө болоод ингээд онцлогны өрөө. Тэгээ яг дагна маань өрөөгүй нэг энэ хаваарлыг манай энэ хаваарлыг болон тоход ээж. Би одоо та нарт булангийн харуулъя. Үүдээд өгч авч ирэнгүүт дагнагийн булан. Дагнагийн ийд хэрэгсэл бүгдөө. Энд дээр дагнагийн бүгсний ялч өөр өөр ялч өөр дэвсгэр ялч өөр бандааш гэдэг. Дагнагийн хоосахны бараа. Хоосахны арьс сурчлагын бүтээгдэхүүн. Дагнагийн кошлог. Үсний хэрэгсэл шүдний ингээ юмнууд хийсэн. Тэр доогоор нь живх живх нөхцөл гэдэг байгаа. Дэгнийн бандаг Зин. За энэ шалаар ингээд баа хайлмаа заа. Энэ өрөөл ганцаараа ийм чүлтэй, хөшгтэй. Нөгөө миний нөгөө анх удаа амар яг сэтгэл хүрээ, яг бодсон шиг болсон байна гэдэг хэсэг бол энэ Энд би нөгөө хөглөө нардсан гот нь ном уншиж суухыг мөрөөдсөн. Тэгээ мөрөөдөл нэг ч удаа биелээг байгаа. <laughs> Амжаагүй. Яг үндэ ижээ ингээ ном уншиж суучих цаг юус гарахгүй байгаа. За энэ энэ ч нэг сайхан төмрүүд байсан юм аа. Тийм. Номны маань ингээ уртууд юм. Энэ хар ингээ дэлгэж мөлий цараа. Тагнаа зөв бүгдээ молт молт. Зүгээр манай хүүхэд бол зүгээр зүгээр Одоо энэ утаснуудын би янзлах юм. Түшээ энэ утаснууд янзлах юм тий. Одоо янзж дуусаагүй л багтах. Энэ нөгөө нартлын тэгшилж тахгүй бол ирчих. Дахи байгаа учраас нэг сонирм байгаа даа мэн тий. Дагнаас үзэхэд ч хэцүү шүү. Энд дээр төрлөж та. За наана үз. Дагна доороос нь битээ үз. Дагна маань энэ өрөөнд нэг болон тухай аваа л байдаг. <laughs> Тэрний одоо нэг жишээ нь энд байна. Яг нэг юм болон. Миний нэ төглөөс нэг сандлаж нэг нь. Тэр миний жирэмсэн махтаа суудаг байсан санал. Одоо энэ чи нэг натаа суудаг санал болсон. Зэн дагнагийн хувцсны шүгэ маш олон палачтай энэ. <laughs> Дагнагийн хамгийн хөөрхөн палач нэг За энэний замрыг бол угаасаа нөгөө өмнөх влог дээр харагдсан. Бүх юмыг харуулсан. болохоор хувцсны өрөө бас маш ашиглууртай байгаа. Ер нь бол яг ингээд битээр бодохдоо яг яаж амьдртгаасаа шилтгаалаад ашиглууртай юмудаа л ингэж нөгөө нэг гэрээ төвчлөх хэрэгтэй байна. Тэрнээс яг хүмүүстэй адилхан яг тэднийхтэй юм тань чи манайх яг тийм болтой болно гэж болохгүй мөлий. Яг хүн болгоны амьдралын юм аг нь өөрөө учраас Именно ингээд би хэдэн жагу ингээ яг гэрлэг насаас харагдчих юм. Тэгээ нуучлаа тэгээ. Яг оо энэ төвшөөгийнх энэ энэ төвшөөл ингэж хийсэн байна. Төвлөлтэй энэ миний 20 мянга гутал. Би бас өсгөх тоглолт баг өмсдөггүй учраас байгаа 2 3 хутлаа энэ дэр тавьчихсан. Нууц хэлтэй. Аа, ингээл гараад шүү. Юу, манай гэртээ танилцлаа. Тэгээ ийм гоё бас байр гоё сэтгэлээсээ барьсан хүмүүстээ маш их баярлалаа. Жигүүр гарандийнхандаа маш их баярлалаа. Бид хоёр яг үндэ бас та нарыг сонгосондоо бол зэж харамсахгүй. Тэр маш зөв сонголт хийсэн байна гэдэг. Одоо бас аягүй их ярьдаг. Тэгээд хамгийн гол нь аа энд одоо хамтран амьдарч байгаа хуршүүдтэй маш их баярлалаа. Хуршүүд маань амар гоо найрс өгдөг, таарлтгаараа гоё мэдлэлтэй. Хүүхдүүд сайн уу гэдэргээл тэгж мэгж байгаа нь аюу гоё байдаг. Тийм. Аа бас хөргүүлгэнүүд нь би танаар төвшөгийн бандаар хэрхэн байждгийг харуулах уу? Бидээтэй юу? Хамгийн анх удаа яг швед гэрч ах хчиндээ нэг хэдэн сар болоод тэндээс 10 удаа тастаа гарч ирсэн тийм. Тэгэхэд битээ Хоёр чиндаа маань байгаа. Монголоос чирж ирсэн хоёр чиндаа маань. Тэгээ ингээ гурван бөндгөрөнтэй ингээд нийтдээ 5 бондгоо юмтай зүгээр жижигхэн ингээд таксинд багтахаар Таксигаар л нүгдэрсэн шүү. Таксигаар л нүгдэрсэн машин. Тэрний дараагийн нөөцт нь болсон чинь нөгөө 5 бондгоч 12 болсон. Дараа нөөцөн чинь 12 ч өөрөө нэмэгдсэн. Тэгээ одоо нэг машин дүүрэн гэсэн одоо баг ёо. Одоо нүг бол жаар маар мөр тавилга.